Spectacular movie. Oh my god. Yeah. Climax too. it was like so vibrating and we are still in the shock kantara. Amazing amazing performance uh, Rishabh very nice. Yeah. cinematography was excellent and we really love the storyline No, ಇಷ್ಟ and acting is like ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು. Full of energy, fantastic movie. Yeah, and background score plays a big role. It just leaves you shivering and shaking at the, till the end. It makes you feel it from the inside ಸಕ್ಕಲ ಅದು vibe was amazing thank you Kannada industry rocks guys ಹೌದು yeah you you taken this movie to uh, ಈ ಮೂವಿಯಿಂದ you uh, taken us to a different level altogether actually hi ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೀಪಿಕಾ ಕಾಂತಾರ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ last twenty minutes amazing Rishab Shetty sir super hi Rishab Shetty sir really goosebumps ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರ್ಗೂ ಸಹ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬರೋ ಅಂತ ಮೂವಿ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕಲ್ಚರ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಲ್ಚರ್ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಾದರ್ರಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕಂಬಳ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕೋಲ ಏರ್ಲೆ ತೂತು ಜರ್ಮೂಲು ಪೂರಗ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ್ರಿ It was a really cool movie. It reminds me a lot of my mom's hometown and how they described all the cultures and traditions. Thank you for making such a nice movie. ಊರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತಾ ತೋಜ್ ತೋಜ್ತಾರೆ ಕುಡ್ಲದ ದೈವ ಕುಡ್ಲದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಗೆಡ್ಡೆ ಬರ್ತದ ತೂವೊಂದಲ್ಲಿ ನಂಗೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ did you also experience same thing last fifteen twenty minutes ಅಂತೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಂಥರ ಲೈಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು but I really like the movie never found it to be boring or anything else it's very exciting ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ before coming to the movie ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ so that was kind of helpful movie ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ತಾನೇ ಮೂವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗೋಂಗಿಂದ ನಾನು ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಯಿತು thank you for giving such a good movie you made all of us proud thank you ಮಾತುಗಳೇ ಹೊರಡ್ತಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಋಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ನಡುಕನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ fighting parts were my favourite I don't care if it's scary but it was my favourite hi ನನ್ನ ಹೆಸರು Pranav one of the best movie of Rishab Shetty always will rock ನಂಗೆ ಭಯ ಆಯಿತು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡೋಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ದಾಯಿತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವರ್ತ್ ಸೀಯಿಂಗು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ನೋಡಬೇಕು ಫಿಲಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ uh, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅಮೋಘವಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ um, ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಎರಡೂ ತುಂಬ ಅಮೋಘವಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಅಂತೂ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆನೇ ನಡೆದಂಗಿತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡು ನಾರ್ತ್ ಕೇಂದ್ರ ಲೈಕ್ ಸೌತ್ uh, ಕೇಂದ್ರ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ but it was very good and sound ಮತ್ತು special effects it was very good thank you Rishab Shetty on the movie was scary but it's it was so ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ it's a divine blockbuster K G F ನೋಡಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಥರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಒಂದು movie after a very long time we've seen we've seen all your movies this is one of the best sir national award deserves you you don't deserve it national award deserves you definitely it is gonna be a biggest blockbuster Rishab Shetty ಇವ್ರನ್ನ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ನಿನ್ನ ಕೋಲದ ಬರತುದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು wonderful movie great acting every one should watch ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಒಂಥರ ನಾಗ್ ಅವರ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅವತಾರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮೂವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು amazing movie I love your acting your born actor ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗು ಈ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿನ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀರಾ ವಿ ಆಲ್ ಲವ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ thank you Rishab Shetty for a wonderful movie it was just amazing mind blowing ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ